مشتمنم نگاری رو سرد بزه نازنه مشتمنم که در غم آمه سوزمه

ليلة Hallelujah. های بلندی سمت به سزاوار گردید همون رضا با خداوند رساند جای نباشی صحت و سلامت باشید چه آمدید چه آمدید استاد چه آمدید شما چه آمدید ببخشید سلامت باشید دوستان عزیز اکنون چیزی که گفتیم بعض ما خلوب نمیکنیم تصمیم در میگیریم نوبت یکی از حافظان شناخته حافظ خوش آواز دلیل خیلی دیمه Jak na kasa, to jest w tym